Okay guys, Assalamualaikum, aku Daniel So, today aku nak buat satu video uh, Jadi, lepas aku solat maghrib Aku keluar pintu rumah je Aku terus dapat satu idea huh. <laughs> Okay um, Aku ada some question aku nak tanya Bila korang tengok satu movie st Ataupun story, ataupun drama lah um, Ada tak feeling macam like likely eh, macam kita ni ada dekat dalam story tu kita ada dekat dalam cerita tu kita ada dekat dalam movie tu and um which is macam um uh, okay satu movie tu ada hero dan ada heroine okay kalau hero tu okay kalau contoh bagi laki kan seorang laki yang menonton sebuah filem um percintaan kan then bila lelaki tu ro- romantic feeling dia bercinta dengan wanita tu so seorang lelaki tu dia akan feeling macam dia yang rasa aku nak tanya soalan tu pernah tak korang rasa um, ataupun satu story dia paling dekat cinta lah paling dekat uh, love story sebab <clears throat> cinta ni siapa-siapa je ada perasaan cinta kalau tak ada perasaan cinta ni kau robot lah <laughs> ah uh chapter satu Okay um, Faktor-faktornya Aku akan bacakan Aku akan Okay Kalau mengikut pandangan aku Sebuah story um, Akan menjadi story tu sampai Ataupun menjadi filem tu Dia punya plot story Dia menjadikan story tu sampai uh, Okay Dia daripada director sendiri Ataupun kamera teknik angle Macam satu part um, macam mana aku nak explain ya okey dalam satu part tu um, dia punya hero dia okay, dia punya heroin mati ataupun pengsan ke so hero tu dia lari ke arah um, heroin yang pengsan tu then dia dukung dalam keadaan dia menangis so kita feeling um, feeling seorang feeling bagi sebagai seorang audience dia akan rasa macam sedih dia akan rasa sampai lah story tu ataupun okey Kenapa aku nak aku buat video pasal ni terkait tadi aku ada tengok satu filem tu. Aku okey sebelum aku tahu filem tu aku dekat IG story eh. Apa nama dia? IGTV. Ah ha, IGTV. Aku ada dapat satu story tu dia dalam 3 minit lah. 3 minit. Story tu pasal um, seorang lelaki tu um, dengan perempuan tu dia bukan <clears throat> Three to one action <clears throat> perempuan tu dia bukan Okay, cerita dia cerita one action Perempuan tu dia bukan um, Dia bukan Manusia Dia adalah vampire Dan kalau vampire tu dia bukan manusia, dia setan lah Dia hantu um, <clears throat> Then um, ui, um, Bila dalam keadaan Okay, the story Okay, aku dapat tengok movie tu Eh aku dapat tengok sebelum aku dapat tengok movie tu dekat IGTV tu. Dia pendek je dia klip dalam 3 minit kan aku cakap tadi kan. Klip tu um, lelaki tu nak kena bakar vampire tu masuk tolak sorongkan apa orang kata macam um, papan tu dan uh, perempuan tu baring atas tu lah dia nak tolak tapi um, sebelum dia tolak tu dia diminta dengan dia punya bos untuk lapkan bersihkan mayat vampire tu sebelum dibakar bila dia tengah lap tu dia uh, biasalah kalau Chinese story ni bila orang mati kan dia ada macam apa kertas kertas orang kata kertas jampi jimat lah jimat kertas jimat jampi tu kan kertas jimat jampi tu tiba-tiba dia terbang sikit tapi dia melekat dekat dahi kan dia terbang sikit terbang sikit lelaki tu terperasan muka perempuan tu perempuan tu tutup mata bila terperasan dia tengah lap tangan tu dia nampak air mata perempuan tu keluar sebab Yelah Jasad tu nak dibakar um, <clears throat> Then dia bagi tahu bos dia Itulah um, Dekat dalam Okay lepas tu Aku baca komen Aku macam tertarik dengan movie ni Sebab Dia story lain daripada yang lain Dia love story Bukan manu- uh, Antara manusia Bukan dengan Dengan bukan manusia Macam cerita yang kita ada uh, Cerita Malaysia Maybe Badang Eh bukan Badang apa Majika uh, antara perempuan manusia dengan lelaki um, jin lelaki bunian okay uh, back to the story untuk cerita ni aku baca komen aku nak tahulah title movie ni kan so mesti maybe akan ada orang tanya punya so aku malah nak tanya aku nampak ada orang tanya tu bila uh, lah yang reply title movie tu so aku search kat youtube alhamdulillah ada kat, dekat youtube so ulasan aku memang best gila lah movie ni Aishan Memang best gila lah Sebab <clears throat> Dia story antara manusia bu- Dengan Dengan bukan manusia kan So Story tu Dia um, uh, Apa Macam mana aku nak cakap ya Oh Dia nampak macam Alah Perempuan tu dekat dia punya kertas jimat tu tercabut tiba-tiba. Ah, bila tercabut, So dia buka mata lah dia bangun <laughs> Bila dia bangun tu ah Itulah yang jadi lah Dia bangun Dia tangan dia ke depan tu kan Dia berdepa mengukur ke depan tu kan So dia loncat ke arah lelaki tu Lelaki tu tengah cari something Cari apa tau untuk Cari something lah Dan kalau korang nak tahu Movie ni title dia Vampire Cleaner Eh Vampire Cleanup Department Ah, So dia jadi singkatkan VCD Bukan DVD ataupun Blu-ray <laughs> So okay back to the story um, Back to Kenapa korang boleh ada feeling macam uh, Apa Ada feeling macam kita um, Kita punya uh, jasad ni into the story Kita macam ada kat dalam story tu Kenapa kita ada kat dalam story tu Dia macam tadi aku cakap Dia ada dekat dalam um, Dia bergantung kepada teknik Ataupun penyampaian seorang aktor Penyampaian seorang pelakon Kalau macam Okay aku tak nak cakap apa-apa Kalau seorang pelakon tu kayu Kalau seorang pelakon tu kayu Dia punya story Maybe takkan sampai Orang akan tengok ibarat macam Dia just Bercakap depan kamera Ah, Bercakap depan kamera just follow the story just macam follow the script so maybe cerita tu kita takkan feeling kita ada dalam story tu oh back macam tadi ada problem sikit okay um dia bergantung dengan story bergantung dengan pelakon bergantung dengan kru dengan communication apa dia punya equipment equipment tak ada masalah dia menjadi masalahnya adalah um, cara macam tadi aku cakap kan, cara pelakon tu menyampaikan story cara pelakon tu menyampaikan story kalau macam lakonan ada kayu um, tak apa karakter yang dipaksa untuk menyampaikan contoh macam dia seorang yang orang kata uh, dia seorang yang badan dia apa fully muscle action tapi dia kena bring character as a pondan. So story tu orang kata, "Oi, badan tough tapi pondan." So story tu akan jadi tidak sampai lah. Dia macam betul ke dia pondan? Dia badan tough tiba-tiba cakap ah. <laughs> so macam tu um, Okay, um, kalau macam part romantik ataupun couple story, love story kan <clears throat> Dia menjadikan story tu sampai lakonan yang sepenuh hati macam bila masuk je set ataupun sebelum masuk set dia memang dah feeling dia kena okay, antara aktor dengan aktor ni dua-dua ni kena feeling dia orang macam betul-betul couple betul-betul bercinta betul-betul membawa karakter lah kadang-kadang ada yang betul-betul nak bawa karakter dia sampai keluar set dia menjadi karakter dia action dia sampai membawa apa aura dalam set tu sampai keluar set kadang macam macam okey kalau macam fight fight story kan macam filem-filem yang action kalau seorang actor ni dengan seorang actor ni dalam movie dalam set dia bergaduh sampai keluar dia ber uh, sampai keluar dia tidak tidak bertegur siapa masuk dalam set dia balas dendam balik dia macam follow story apa yang ah so macam lah. aku rasa video ni dah panjang kot so itulah kenapa menyebabkan uh, apabila kalau kita tengok satu story tu di kita feeling macam kita ada kat dalam story tu so guys don't forget to subscribe like and comment our video so guys escape in the house peace assalamualaikum Diam Diamlah! Dah tengok tu subscribe lah. Nak kena ajar ke?